¿cómo están? Soy Cristian, una vez más con ustedes, súper contento. El día de hoy les traigo un video, porque bueno, hace unas semanas subí uno llamado Los 8 errores que cometen las mujeres en el sexo. Hubo mucho revuelo, las mujeres no estaban muy contentas al respecto, porque decían que normalmente los hombres cometemos más errores y que pues estaba cometiendo un error al hacer ese video y atacar a las mujeres. Realmente no fue un ataque, fue más bien como un video de ayuda, pero en algo sí tenían razón y es que los hombres cometemos muchos más errores. La ventaja que tienen los hombres en cuestión del sexo es que no importa qué tan buena o mala sea la chica con la que estemos, tarde o temprano nosotros vamos a tener un orgasmo, ¿no? Sin embargo, las mujeres no tienen esa misma facilidad y sí necesitan de un hombre que por lo menos se defienda un poco en la cama o no cometa tantos errores como para poder tener una relación satisfactoria. Así que aquí están 10 errores, 10 errores, los 10 errores principales que cometen los hombres durante el sexo. Son los 10 principales de los 158 mil millones de millones. El número uno, creer que lo que le gusta a una mujer le va a gustar a todas. Y es que normalmente hay personas que tienen una pareja sexual y entonces eh, se adecúan a ella, aprenden de ella y piensan que lo que le gusta a esa mujer lo pueden aplicar a todas las demás y les va a gustar también. Y eso es un error. No es así. Cada mujer es un mundo aparte y es necesario irlo explorando para encontrar cuáles son los puntos débiles de esa chica en específico. Así que no piensen que lo que ya saben va a funcionar para todas las mujeres. Número 2. Ignorar u olvidarse del juego previo. Nosotros somos eh, de llama, nos, encendemos muy rápido, todos los hombres se encienden muy rápido. Basta con ver a una mujer desnuda como para ya estar listos. Sin embargo, las mujeres no son tan rápidas. Entonces, el hecho de querer saltarnos del juego previo e ir directamente a la relación sexual puede ser un poco dramático o un poco difícil para ellas. Entonces, no lo hagan. Todas las mujeres, a menos que se trate de un rapidín, que de repente pues, se antoja o las circunstancias lo ameritan, entonces es válido. Pero si no es así, entonces traten de darle varios minutos al juego previo para que ella vaya calentando motores. Número 3. Ir hacia la zona de abajo demasiado rápido. Y bueno, esto va un poquito eh, de la mano con el número 2. Pero bueno, es más que nada que muchas veces, incluso en el juego previo, como que los hombres de repente están besando, besando, besando y de repente aquí hacia abajo. Eso es un error, no lo hagan. Eh, bueno, algunas personas les gustaría, a algunas mujeres les gustaría que fueran directo, pero a la mayoría no les gusta. Les gusta que exploren su cuerpo, que las besen, que las apachen, que las acaricien. En fin, pueden hacer de todo un poco y yo les recomiendo que exploren cada rincón del cuerpo de su chica. Dando besitos, caricias, mordisqueos, lengüetazos, lo que ustedes quieran. Pero háganlo en todas partes, incluso las zonas que parecieran no tener importancia. Brazos, piernas, pies, espalda, cadera, cintura, en fin, zonas que uno diría, mm, no creo que sienta nada, bueno, inténtenlo, pasar por ahí y verán que es una gran, gran diferencia. Número 4. Estar pensando constantemente en alcanzar el orgasmo de su chica. Yo sé que es preocupante, yo sé que queremos dejar una buena impresión y queremos satisfacer a esa chica para que, para que se quede con la idea de que es bueno acostarse con nosotros, ¿no? Yo sé que esa es la idea de muchos hombres y es válida, pero si tú estás constantemente pensando en brindarle un orgasmo, tú mismo te autosaboteas, que te estás presionando, estás bajo estrés, estás pensando que no, no se ha venido, no ha tenido orgasmo, y entonces uno empieza a descomponerse. El estrés no te ayuda para tener un buen performance durante el sexo. Entonces, olvídate, disfruta, relájate. Mientras veas que le está gustando, entonces tú en lo tuyo. No te pongas a pensar en que ya, si ya llegó o si no llegó. Y mucho menos te pongas a preguntarle, ya te veniste, ya te veniste, ya terminaste, ya hagas el orgasmo, no lo haga porque no solo rompen la concentración de la chica, sino que puede ser, no es realmente muy, muy sensual que te estén preguntando cada rato. Número 5. Creer que las películas porno son reales. Las películas porno y todo lo que ven ahí son actuaciones. Las mujeres actúan y les pagan por hacer lo que hacen ahí. No digo que algunas cosas puedas hacerlas con tu pareja y seguramente le van a gustar, pero antes de intentarlo, platícalo, que haya un poco de comunicación. No quieras de repente llegar con tu chica y querer darle nalgadas o querer venirte en su boca o querer hacerle sexo anal sin preguntarle, en fin. Antes de que hagas cualquier cosa que pudiera ser eh, fuera de lo normal, pregúntale primero, platícalo con ella y entonces si está de acuerdo, puedes hacerlo. Pero no pienses que lo que ves en las películas porno lo puedes hacer en la vida real así como si nada. Número 6. Pensar que la penetración lo es todo. Al momento del sexo, la mayoría de las mujeres, lo crean o no, alcanzan, alcanzan el orgasmo fuera de la penetración. Es decir, sí, obviamente hay terminales nerviosas que se mm, estimulan al momento de penetrarse, pero la mayoría de las mujeres alcanzan el orgasmo debido al roce del clítoris. Y bueno, eh, hay diferentes tipos de orgasmos. De hecho, hay muchos tipos de orgasmos. Voy a hablar de eso en otro video. Pero eh, no se vayan de a la penetración. Intenten, como ya había dicho antes, juego previo, eh, un poco sexual, usar sus dedos para estimular el clítoris y jugar un poco con todo. Número 7. Enfocarse en un solo punto. Sobre todo cuando estamos empezando a conocer a una chica nueva. De repente encontramos un punto débil, ¿no? De las veces que la besamos ahí, la tocamos y como que se, le pone la piel chinita, se pone así toda nerviosa y entonces decimos, ah, aquí es. Eso es bueno, pero quedarse ahí es malo. Entonces, si ya encontraste un punto débil, sigue explorando, está ese punto de débil, pero sigue explorando y de repente regresas y sigues explorando. No te quedes ahí, ahí, ahí queriendo excitarla solo en ese punto, porque va a llegar un momento en el que se va a aburrir, va a dejar de sentir algo y vas a hacer todo lo opuesto a lo que estabas intentando hacer. Número 8. No darse cuenta de las señales de la chica. Cuando estamos en el sexo, las mujeres y su cuerpo dan varias señales muchas señales. La piel chinita, los pezones duros, eh, los gestos, la sudoración, la respiración, el ritmo cardíaco, en fin, hay muchas señales que el cuerpo de esa mujer te está diciendo de que, bueno, las cosas están calentando y de que puedes ir avanzando a diferentes etapas. Es necesario que pongas mucha atención a lo que ese, esas señales dicen si lo haces, tú te darás cuenta que el mismo cuerpo de tu chica está, es como un mapa que te está guiando hacia dónde debes ir y cómo debes moverte y cómo debes hacerlo para poder llegar a donde quieres llegar. El número 9 es muy, muy simple, pero aunque no crean, a muchas mujeres les molesta. Usar calcetines. Ellas argumentan que simplemente no es sexy que un hombre use calcetines mientras tiene sexo. Eh, yo sé que algunos hombres dirán, bueno, es que pues, necesito calcetines porque tengo frío o porque necesito, necesito tracción para moverme mejor. Está bien, es válido, pero las encuestas dicen que usar calcetines no es bueno. Entonces, simplemente no lo hagan porque puede ser un punto en contra de ustedes. Y finalmente, el número 10 es quedarse dormido justo después del sexo. Ustedes saben que a las mujeres les encanta hablar a la mayoría, ¿no? Y entonces, si de repente eh, terminan y ustedes se quedan completamente dormidos, mm, ella se va a quedar con las ganas de platicarte sobre su día, sobre lo que hizo, en fin, sobre cualquier cosa. Yo te recomiendo que te quedes unos minutos platicando con ella y lo creas o no, si te esperas unos minutos platicando con ella, ese efecto somnífero que sientes después de tener una eyaculación o un orgasmo, se va a pasar y entonces los puntos que ganaste por haberte quedado platicando con ella te pueden ayudar a tal vez conseguir un segundo round. Así que nada pierdes y mucho ganas. Y bueno, esos son los 10 errores que considero los más importantes, porque hay muchísimos más. Pero bueno, ya se aplica a cada caso en específico. Y estos creo que son los 10 más importantes que pueden afectar su desempeño al momento de estar con su chica en la cama. De todos modos, les voy a dejar en la descripción un link a askchristian.org en donde ustedes verán algunos consejos sobre cómo mejorar también en el aspecto sexual. No olviden suscribirse aquí arriba, darle likes, compartir el video con aquellas personas que consideran que lo necesitan. Dejar sus comentarios, díganme qué otros errores consideran que tienen los hombres que son realmente importantes Seguirme en Twitter, seguirme en Facebook, visita askcristian.org y verme en el próximo video. Un beso a todas las chicas y un abrazo a todos los golpes. Chao.